Et si, euh, donc euh, KRL, si je te demande de faire un commentaire, le même genre de commentaire mais sur Games. Qu'est-ce qu'il leur manque Ouais, est-ce qu'il leur manque quelque chose déjà Il leur manque de la folie, ils, ont peur, ils ont peur. C'est ça qui est dommage, moi je trouve que c'est des mecs qui... Un jeu trop prudent Ouais, c'est trop prudent. Moi quand j'aimais, enfin quand à l'époque où je gagnais des LAN, ce que j'aimais c'était c'était en mettre plein les yeux à tout le monde. C'était c'était arrivé que les gens disent putain mais ça va trop vite, c'est fou ce qu'ils font, on court partout. C'est ça qui est beau, c'est que les mecs qui en face ils se disent vraiment, ces mecs-là ils nous battent parce qu'ils sont plus forts que nous. Moi quand j'ai perdu Verigam à la Gamer Assembly, on avait beau avoir, euh, on a beau avoir perdu, je suis sorti de la j'ai dit écoutez les mecs, on était bien meilleurs qu'eux quoi, et on perd, et on perd. Pourtant on était meilleurs qu'eux, mais il faut le dire, ils nous ont battus parce qu'ils étaient mais dix fois plus en place que nous quoi. Ils nous ont pour on ça. Enfin remarque, on avait quand même trois joueurs qui étaient totalement débutants. Quoi. On vous a quand même battu. C'est quand même la preuve que. Trois joueurs totalement débutants. NBK. NBK, je l'ai pris en sixième jour dans mon équipe. Euh, c'était sûr que ça allait devenir euh, une star. Quoi. Je veux dire, ah, quand, je pris. à, la, à la GA, il était semaine, pas fort, Quand je l'ai au bout d'une semaine, je l'ai dit, ce mec-là, ça va. S'il va exploser, c'est sûr, il était destiné à exploser, c'était un choc. À, la GA, il a pas bien joué, c'est la seule là où il a pas bien joué avec nous. Victor, il était bon, mais était vraiment bon il était dans le circuit des LAN du top FR et tout, je me dis pas que c'est un débutant, hein. c'est un mec qui a, c'est pareil, c'est, ouais, c'est un mec qui il, a, du skill, il a fait autant de LAN que la plupart des joueurs, euh, que la plupart des bons joueurs, des bons joueurs sources quoi. Il a fait, il a fait énormément de LAN. Enfin, je pense pas que ce soit un débutant quoi. Et le troisième, c'est Non, il n'y a pas de troisième. Ah, <laughs> non, enfin, ouais, c'est vrai qu'NBK c'était sa première vraie LAN, en plus avec Verigame, mais, euh, mais ouais, enfin ouais, mais voilà. NBK, il a progressé à une vitesse. Euh, phénoménal. Il apporte beaucoup à l'équipe. Il fait, euh, il est trop fort quoi. pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur joueur français quoi. D'ailleurs, euh, d'assez loin quoi. Il a prouvé ces deux dernières lames, enfin trois dernières où il était MVP. Premier joueur actif. Hein. <laughs> Et euh, bah question d'ailleurs, comment on repère hein? Donc, tu dis qu'NBK, vous avez vu rapidement qu'il était destiné à devenir un très grand joueur. C'est quoi les indices qui permettent de, Comment tu, qu'est-ce qui te fait sentir ça Le mec déjà, il, s'est investi quoi. Par exemple, pour, pour prendre l'exemple de MBK, il est arrivé, il était direct investi, euh, il en voulait tout le temps. Voilà quoi. Concrètement, ça veut dire quoi être investi C'est euh, passer du temps. Il s'intéressait à tout en des, fait. des DM, faire des des pracs, des mix. Hein. On, va dire que quand il y a un mec qui est sur Mumble et qui a envie de jouer, ça se sent. Et quand il y a quand il y a un mec qui arrive dans une nouvelle équipe et qui a envie de jouer, ça remotive tout le groupe. C'est comme ça. Quand et voilà, c'est un mec qui, moi je trouve, trouve qu'il est vraiment bon. Enfin, moi, ça m'a surpris parce qu'il était, je l'ai trouvé calme en fait. Il est arrivé dans une équipe où il regardait tout le monde comme ça, genre. Euh, il a, il a 15 voilà, ans. c'est ça, quoi. Il euh, a essayé putain, je voilà, pour lui, jouer avec les meilleurs joueurs avec euh, qui il pouvait jouer. Et c'est ça, c'est que il s'est dit, il s'est pas dit ouais, c'est bon, je suis un ouf, je suis pris. Il s'est dit, faut que, faut que je me casse le cul et que je montre à tout le monde que, que je peux avoir le niveau de ces mecs-là, quoi. Et au final, c'est ce qui s'est passé. C'est il s'est donné à fond et il est allé il est pas... il prend moi je me rappelle que je sais pas, j'ai joué quoi, un mois avec lui, genre deux semaines, tout ce que je lui disais, il l'assimilait quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé impressionnant. il est, sorti en deux mois, mois, il est devenu euh, trop fort. c'est qu'il écoute et qu'il assimile et ce qu'on lui dit, il le retient parce qu'il pense que, c'est final, quand il fait, il se dit ce mec-là, s'il me le dit, c'est qu'il a raison, vu qu'il est là et que je suis là, voilà point. Il se dit qu'il a raison et il écoute et il joue et au final, c'est pour ça qu'il a progressé énormément. Je vais prendre un, mec qui aurait pu faire pareil, MK, sauf que lui, il écoute rien. Voilà, pourtant il a un potentiel de fou, là, toujours là, mais il va pas exploser parce qu'il comprend pas qu'il doit écouter. Euh, les mecs qui sont au-dessus de lui. Et c'est ça qui est dommage. NBK ça, l'a compris, il s'est dit euh, j'ai ma chance et il l'a prise euh, d'une main ferme. Vous avez des, pseudos de futurs NBK peut-être Des joueurs que vous avez déjà repérés, que vous surveillez du coin de l'œil euh, au cas où mm, mm. vous êtes de donner fait, joue hein. pas beaucoup en dehors de mon équipe, donc on les voit plus en pick-up. KRL, il fait pas mal de pick-up, donc il a peut-être il peut-être un, ou deux de, nouveau là. Ah mais euh, si on parle des pick ah, moi je dirais APX qui va, vraiment monter. Euh, S'il joue avec des bons joueurs, il va monter, c'est sûr. Euh, je pense qu'APX vraiment il va monter. Si, un jour il switch d'équipe ou il switch de coéquipier, il, a envie de jouer, il a il jeu, hein, il est, intelligent, il est super skillé, il est, il est vraiment.